Blast Choco Cheese hmm, Coklat crispy Saus coklat Es krim sweet cheese Banyak lapisan rasa jadi satu Baru Most Blast Choco Cheese Ledakan di tiap gigitan